Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su High on Life. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando del gioco completo dall'inizio alla fine qui su YouTube dobbiamo iniziare una nuova taglia, quindi siamo qui, vai, scansioniamo le nostre impronte digitali più o meno e iniziamo quindi con il dottor Giblets, andiamo! capo del reparto di ricerca e sviluppo del G3. Nello scorso episodio abbiamo battuto i fratelli Scrandel, guardateli qui. È stata una boss fight davvero tosta, anche interessante, vi consiglio di andarla a vedere se vi siete persi lo scorso episodio, ma ora andiamo con Giblets. Responsabile dello sviluppo della tecnologia di teletrasporto, è forse la mente più brillante tra i ranghi del G3. Tuttavia è un po' un eremita e rimane generalmente nelle retrovie, uscendo di, di rado dalla sua base di teletrasporto. Vai! All right. Here's the skinny. You're all gonna need some major firepower if you really plan to take on Garmantuous. What? More, more than we already have? Uh, our team is mostly guns. Trust me, we need this. Klug sent over the details on an extremely powerful Gatlian. Oh shit, another Gatlian! That's right. Supposedly he's in the possession of another G3 officer, a scientist named Dr. John Giblets. And guess what? I can't find shit on him. I don't even know where he is. Okay, so what do we do? We do it the old-fashioned way and ask around. Maybe we find out his coordinates and warp him in. I'm sending you to Blim to gather intel. I don't know. I'm fucking tired, kid. Maybe you'll appreciate me more if you do my job. Okay, Gene, all right. We'll, we'll, we'll try to find him ourselves. All right. Skip the portal door and just head out into Blim. Oh, and before you go, you might need a little extra help. I went ahead and unlocked a new feature on your bounty suit. You're welcome. Cos'è questo? Inizializzazione Death Bean. Modalità Detective attivata? Oddio. Suddenly? With the fucking detective mode? why haven't we had access to this the whole time? All right, let's see. It looks like you're looking for a Dr. John Giblets. Is that correct? <laughs> uh, <laughs> yeah. Oh, fantastic. Let me do a quick search for you. This will solve it immediately and No matches found. Oh, <laughs> oh, well, it's never that easy. Why don't you start by interrogating the locals? Okay, I figured it out. This thing's fucking useless. Thanks, Infatti. Gene. <laughs> Grazie Gene, sei inutile come al solito. Comunque vi ricordo di lasciare un bel mi piace nel frattempo al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di High on Life e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, esegui l'indagine completa e parla con i cittadini di Blim City. Vai, iniziamo a cercare un po'. Tu? Eh, sai qualcosa? non è un sospetto lui, ma perché? Cosa stavi, cosa stavi facendo ieri di notte? Cosa? you must know, I ate 15 whole sandwiches. And yes, I regret it. I don't know why I ate that many. Ok. Eh, possiamo chiedergli perché quest'aria nervosa? <laughs> Oh, jeez, you're making me nervous with this interrogation. Esattamente, sei il dottor Giblets. Dr. Giblets guy. My name's Craig and I'm really sick from eating a lot of sandwiches. Leave me alone. I'm really sorry. I don't know who that is, but <laughs> good luck, I guess. Hope you find them. Okay. Woof, they didn't know anything. That was a real D-rank interrogation. Sorry. Ma cosa vuoi? Oh, well, Ma scusa. Find more people to interrogate. You'll get it next time. Andiamo a interrogare il puzzone qui. Anzi, prima lei. Uh, o lui. Boh. Ragazzone, quindi non lui. Slick, what the fuck are you talking like that for? Oh, Jesus Christ, leave me alone. Qual è il tuo problema? Like, who am I? What do I do? Well, my name's Jackie T. Pooperton, and what I do is tell you to fuck off! Cazzatissimo Jackie T. Hai qualche legame con il G3? many fucking ties to the evil drug conglomerate? I'm a normal person trying to live a normal life in the city. Why in the fuck would I have any ties to the G3? E allora, come ce la passiamo? Like with your weird interrogation? Awful! Annoying! I wish you'd stop! Giustamente. Dov'è il dottor Giblets? No, no, no, give a shit. I'm busy. You need anything else or can I fucking go? Niente. bummer, they were a tough cookie, but they were telling the truth according to my sensors, so let's say that was a C-rank interrogation. Better luck next time, let's look for boh, somebody oh, Sì, anche se non ci ha detto niente di nuovo in realtà. Ci ha detto niente. Andiamo dal puzzone. Qui, non puzza più. Ah no, sì, continua a puzzare. Look, it took me a while to understand what Globo's saying, but he's just saying over and over, I want a drum, give me a drum, somebody give me a drum. Ah, vuole solamente un tamburo, hey, listen, va bene. Uh, if you find a drum anywhere, my buddy Globo here, you know, he'd really love one. He's great. He's a good drummer, and I think it would help him. You know, he's a good musician. I think it would. He, trust me, it'd be worth your time. Yeah, you know, uh, we'll, we'll keep an eye out for you. Ok, se troviamo un tamburo da qualche parte, sappiamo di doverlo portare al puzzone, allo scorreggione lì. Yo, Mariana, ehm. eh, wanna do some perfectly legal business? Tu no, non credo. O forse sì. Magari lui sa qualcosa, vediamo. Perché effettivamente è esperto di teletrasporti lui. where we could find a guy named Jib, Dr. Giblets? Whoa, whoa, whoa, where'd you hear that name? You can't just go asking around town for a guy like that. What? Why? What, what, what's wrong with asking about Dr. Giblets? I don't know. Why do you think I know anything about Dr. Giblets? I don't know nothing. Now buy something. Perché vendi roba per i teletrasporti? Eh, vediamo cosa c'è in offerta. Beh, abbiamo... Le solite cose. Did Blurdo seem a little dodgy to you? I swear I feel like he's hiding something. Sì, infatti. Yeah, let's come back when we know a little more and see if we can push this guy over the edge. Ok, dobbiamo tornare più tardi. Prima dobbiamo chiedere a qualcun altro, allora. Eh, salve? Hey, uh, do, do you mind if we have a moment of your time? Oh, uh, sure. Uh, what's this about, can I ask? Allora, <laughs> accetteresti una mazzetta, ma per quale motivo? Eh, dobbiamo trovare il dottor Giblets. Don't say his nome così loud. I can't aiutare, ma but Blordo can. Mention my nome, Michael Taint. Then Michael Spartipalla. No cracks about my name. Ok. Grazie. Holy shit, wow, you, we actually got something we can use. Okay, woo, that was an A-rank interrogation. Good for you. Let's Grazie. head over to Blurdo and mention Michael Taint. Oh, Vai, parliamo di, di Michael Spartipalle. Look, I said I don't know nothing about Dr. Giblet, so leave me alone. Unless you want to buy something, that's different. You can still buy stuff from me, that's totally fine. <laughs> Giustamente. Allora, Michael Spartipala ha detto che tu sapevi ah, qualcosa. Piece of shit! I'm gonna kill him! <laughs> Ah, look, if you're really looking for trouble, maybe check out the new High on Life store in the slums. The Hyperbong 6 midnight launches tonight, but you should be able to get in by now. Just don't mention my name. I didn't say nothing. Now get out of here! If anyone sees me talking here, I'm dead! Thanks, Blordo. We, we had a good feeling you were a true pal. Wow! Great sleuthing, detectives. That was an S-rank interrogation. Perfetto. Quindi dobbiamo andare nei bassi fondi. Guarda quanta gente c'è qui. Eh, dovremmo entrare noi. Oh, look at this. Suddenly everybody wants to get into the dirty old slums. Just because High on Life is doing another big midnight lunch. The store's new too. That's gentrification for you. I know it sounds like I'm being critical, but I'm actually pro-gentrification. I love it. Okay. They're all sheeple, you know. A bunch of mindless fanboys and drug addicts. But hey, what's the difference, am I right? Come on, I'm doing really great social commentary over here. Okay, va bene. oh, it's you. Back to hurt my feelings again? Leave them alone! Hey, what's up, best friend? Don't wait in that crowd full of nerds! You head right on through! Shit, thank you! Grazie, caro. Passiamo. Controllo un attimo che stia registrando il software per sicurezza, sì, perfetto. Andiamo avanti. What? Non riesco a credere che ti sto dicendo di fare attenzione, ma indovina un po', ci tengo a te. Fammi causa se vuoi. Povero Jin, perché non l'abbiamo... Non l'abbiamo difeso contro nostra sorella. Ci è rimasto male, piccolino. E fai attenzione, non farti ammazzare. Beh, siamo la tua unica fonte di denaro e di casa, quindi ovvio che Cicino non farti ammazzare. Sarebbe meglio se il pensiero della tua morte non mi rendesse triste, ma non è così, quindi le cose... Beh, non ho fatto okay, tempo so a leggere. Oh, yeah, hey, hey, yeah. Uh, chill again, now that we took out Nine Torque. Nobody wants to talk to the broken leg guy, I get it. Hey, we heard you were asking around for giblets. Well, the Torgs are with the G3 now, so it's best not to stick your nose where... Where don't... Wait. Oh, shit! It's you! Allora, un secondo, datemi la creatura. Vai. Il tizio è morto nel frattempo, quello che è caduto giù qui. Aia. Perfetto. Ora vediamo se io posso effettivamente passare di là. Base di teletrasporto in arrivo. Ah, di sotto. Oh, cacchio. Un secondo, eh. Devo usare questo. Vai, vai, vai, ammazza tutti. Grande, grande, ammazza tutti, bro. No, ha finito di ammazzare tutti. Allora, un secondino, eh. Che sta continuando a, a prendere un bel po' di danno. Ok, crepa, grazie. Vai, andate, andate, maialini. Perfetto. Perfetto, allora diamo un'occhiata qui in giro che l'altra volta non potevamo prenderci le... i bauli e guardane infatti uno che però abbiamo preso giusto, sì, questo eravamo tornati a prenderlo. Ora però abbiamo anche un jetpack a prenderci un po' di Gatteral. Io vorrei andare a prendere quello lì per ora. Dai, pure il jetpack adesso. Come dire che non posso. Come dire che non posso entrare lì dentro. Dall'occhio posso entrare. Eccoci qui. Perfetto. Questo si eccita a usare il globshot comunque, è eh, palese. Ok. Qui troviamo qualcosa? Niente. Altri nemici lì sotto. E devo andare effettivamente lì. Ah, un secondo, vai. è che mi ha tolto così tanto? Andiamo. Qui non c'è nulla. Ah, c'era uno scudo che avrei potuto prendermi, però è sparito. Ah, devo arrivare là effettivamente, quindi sì, bisogna andare da questa parte. Ospite. Oh, no, dai. Che palle. Devo passare da qua allora? Immagino di sì. E fare lo swing. Devo cercare burante che si esaurisce in modo strano comunque. Certe volte premo, vo premo solamente brevemente per darmi uno scattino e il carburante va giù tutto comunque. Molto strano. Questi cazzo di forum per i cacciatori d'Italia. Giuro su Dio che uno di questi giorni mi faccio un nuovo account perché sono pronto a fare terra bruciata. A proposito, appunto, fatemi un attimo dare un'occhiata a questi forum per sapere a che punto sono, più che altro. Allora, scopri se luoghi del centro città, beh questo lo faremo prima o poi. Scopri tre indizi sul dottor Gurgula. Ho delle informazioni sul dottor Gurgula, sono importanti. I microbi traduttori? Voglio saperlo. E devo, devo scoprire altri tre indizi, immagino, no? Mentre tattiche di combattimento, ho completato questi, Perforo l'armatura di 240 nemici, ok, uccidi 60 merc, va bene, queste sono uccisioni che non abbiamo modo di appunto usare, non abbiamo modo di controllare noi. Uccidi 30 nemici con un oggetto interagibile, ecco questo invece è più importante, magari intende con ehm, barili esplosivi, le piante che si aprono, queste cose qui. Questo dobbiamo provare a farlo magari. Poi, tattica di combattimento fatto, Zephyr. Allora, fanculo gli acari, vanno eliminati subito. Devo ucciderne 120 e compra 6 oggetti da un venditore a Zephyr. Ok. E ritrovo invece di Port Terrain, esplorazione della periferia, ok, devo scoprire tre luoghi. I, ghib, i gribli hanno, hanno, bucato la mia nave mangiandosela, uccidi 15 gribli. Beh, anche qui lo faremo prima o poi. Compra un oggetto da un venditore a Port Terrain, ok e non ce ne sono altri. Perfetto, era giusto per dare un'occhiata appunto a quello che stiamo facendo. Qui posso passare? No. Mi dispiace, ho detto terra bruciata. Immagino che evochi dei brutti ricordi. Beh, effettivamente, terra bruciata. Allora, devo andare di là. Però posso usare questo bel insettone per arrivare invece qui. E prendermi magari qualcosa di secondario. Posso entrare qui? Nope. Strano questo posto. Magari lo useremo per tornare indietro. Magari è fatto apposta per tornare indietro questa parte. Boh. You know, look, the slums have always been a mess, but I, I don't like what they're doing over here to this place. It's, it just feels weird. Forse possiamo andare là sopra? Possiamo arrivare? Vediamo. Ah, oh, forse sì. Aspetta, eh. Mm, non credo, no. Si è un po' buggato. Proseguiamo allora. Oh, altro cestolino. e altri nemici. Allora, vai creatura. Là mi serve Kenny, sì. Tac che cacchio? Quanti cacchio siete? Oh. Perfetto. Lì vedo una bella chest volante. E qui anche dei Glabtron, come cavolo si chiama, Gatteral. Ok, prendiamone altri che sono top da avere. Ok, dobbiamo andare di qui. Ma che cacchio? Perché è tutto, tutto così buggato? Ah, non posso salire qui perché c'è la tenda. Ok. Non mi ero accorto della tenda. Allora. Niente, andiamo avanti. Back off! Is somebody fucking sniping at us? Ah. Uh -huh. Ma lo ammazziamo questo? Eh sì, è andata così. Pettino rilevato, perfetto. Hey, non uh, don't di usare use glob shot, you know? È rimasto solo tuo. Che spreco. Fortissimi comunque questi nemici, eh. Davvero forti. Ok, non c'è nient'altro qui. Non sembra, quindi proseguiamo. Alright, that, that, that's gotta be the High on Life store. I'm a big Hyperbong fan. I love buying Hyperbongs. I've got 20 of them already, and I'm gonna buy 20 more. Uh-huh. It's like Christmas morning. Salve. Oh, don't worry, detectives can always cut lines. The rules do not apply to the law. le regole non si applicano alla legge. Ok. Cosa Sta facendo questo, sta ah, pisciando. Thank God they opened this new high on life store. Your local Hyperbong Superstore. Please, no trampling of other patrons during the midnight launch. Cosa vendono qui esattamente, scusatemi? Della droga? Well, well, well. I smell another mystery. I'm Pseudo, by the way. You know me. Uh, yeah, we're, we're still tracking down giblets. Yeah, you already know what I'm gonna say. Try interrogating all the employees here. Uh, yeah, no shit. That's what, that's what the fuck we're gonna do. Hello, and welcome to High on Life. How can High on Life help you today? Andiamo con... Cosa vendi qui? Thanks so much for your interest. We sell hyperbongs and hyperbong accessories. The latest model, the hyperbong Eh, sapevo infatti che vendevano roba per <laughs> la droga alla fine. That hot new species you've been hearing about, high on life hyperbongs are the only way to get that fixed. Ok, è illegale? No, no, no, not, not in any real sense. You must be reading some of our detractors on the internet or watching too many Clug <laughs> Nugman speeches. Hyperbongs are totally humane and of no harm to anybody except the creatures you smoke in them. Ok, questo negozio ha legami con il G3? Perché costruire un negozio nei bassi fondi? Questo effettivamente not to call it the slums. This is an exciting new up and coming part of town that we hope will attract a youthful new demographic ready to spend their hard earned money on quality products. Speaking of which, can I interest you in a Hyperbong 6? Ok, questo negozio ha legami con il G3. not authorized to admit that we have ties to the criminal organization known as the G3, but can I offer you membership in our High on Life Care program? These are some tough nuts to crack. Don't lose motivation. You're doing great. But you do get a D ranking because that one sucked. Ancora. Ok. Devo trovare un altro dipendente qui dentro. Salve. Uh, uh, uh hello, uh, hello, and welcome, to High on Life. I'm Derek. Uh, i can be a personal uh, High on Life uh, prof uh, professional today. Um, that makes sense, right? That, does that sound okay? I'm I'm new here. Okay. Sai chi è il dottor Giblets? Hey, it's my first day. Uh, can you do me a favor and not mention Dr. Giblets around here? Giblets, non Giblets. Ok, questo negozio ha legami con il cartello? Com'è lavorare qui? Okay, I guess. Uh, it's the big Hyperbond 6 midnight launch, and we literally just opened, so uh, I only been here for like half an hour. And honestly, okay, yeah, it kind of sucks so far because like I can already feel my soul leaving my body. Hai mai usato un oh, no, no, no, I'm, uh, I'm straight edge. I don't even like thinking about drugs this job was a, oh, it was a bad idea for me, probably. Wow, nice kid, but not helpful at all. You get a big fat D ranking. Mm. Andremo con lui allora? It is my pleasure to welcome you to High on Life. Are you being helped already? Eh, sai qualcosa del, del dottor know, I can't recall whether or not I've heard that name before. But I'm actually much more interested in telling you all about the fabulous features that come packed in with the brand new Hyperbong 6. Mm. I Torga hanno approvato la costruzione di questo negozio? Ok. Questo negozio ha qualche legame con il G3? <laughs> E cos'è un oh, hyperbong? A hyperbong is a device used to absorb the life energy of another species in order to trigger a psychedelic effect in the operator. Ok. Ooh, boy, they really want to make that commission, huh? Starry Forse quello lì con la maglietta nera. Vediamo, eh. Holy shit, this is a madhouse. Oh, oh, oh, sorry. Hi, thanks for shopping at High on Life. I'm the manager here. Are, are you finding everything okay? settlement right. It's a big day. I didn't think there'd be this many people lining up to buy hyperbongs. Probably a bad sign for our city. Ti piacciono gli iperbong? nah, I think they're probably bad for society overall, you know? I mean, uh, I don't have a problem with drugs in general, but hyperbongs are like, the drugs are living creatures and they die, and that seems a little fucked up, right? But hey, I'm the manager at the store that sells hyperbongs. I probably shouldn't be saying stuff like that. It's hypocritical, it's weird. I don't know, I'm just here. I'm just here. Dove possiamo trovare il dottor oh, Giblets? Oh, man, Anzi, Giblets, di nuovo. I don't know anything about the store, or uh, who built it, uh, I'm, I'm kind of a fuck up. I lied on my resume, I got this manager gig, I never even met Dr. Giblets. I, I don't know what he looks like, I couldn't even point him out in a crowd. But, but you know about him. Yeah, yeah, sure I do. He owns this place. He never comes around, though. I don't really know where he is. Dici dov'è il dottor Giblets? Giblets. Continuerò a chiamarlo Giblets, mi spiace. It's super fucking busy right now, and you're distracting the hell out of me. Okay, shit, not not so good. It looks like we've uh, hit, a, hit a dead end. So let's get the fuck out of here. Zeta, huh? Just give up on being detectives. It's all done now. Ok, quindi torna a casa e riunisciti con Jean. Nice day for a shopping trip, ain't it? It sure is. I know I'd go shopping on a day like this. Except this wannabe bounty hunter doesn't seem to be shopping. That's right. Seems like they're poking their beak where it don't belong. Be a shame if something happened to your beak as a result if you catch our drift. More of this shit? Are you fucking kidding me? More? More of this? Why is everybody on our case today? Please, just fuck off! You got a fresh <laughs> mouth on you, eh? kid. Be a shame if something happened to that mouth as a result. Part of my associate here, he's only got one good threat, but I assure you, he can back it up. That's right. A word to the wise. Stay out of this, got it? We've got this covered. What the hell was that? Ok. Fatemi uscire, grazie. Holy shit, what the fuck? Was this guy trampled to death? Uh, yeah. My friend Davy Glutes trampled in the rush. Pretty Aww. sad, right? One moment he was there, next he's gone. Squashed. Che Listen, I hate to suggest this, but I think we might need to, you know, borrow that dead guy's mag boots, you know, just to climb out of here. Okay. E quindi dove sono i magnetostivali da comprare? Ah, dobbiamo, dobbiamo rubarli da lui, dal morto, ma dai! Oggetto ottenuto, mani stivali. Molte persone pensano che mani stivali stia per stivali magnetici, perché hanno dei magneti sulle suole e puoi usarli su superfici magnetiche. Beh, quelle persone hanno ragione, è esattamente questo il significato. Niente di strano qui. Complimenti a quelle persone intelligenti che sapevano esattamente cosa volesse dire. Ok. Yeah, Okay, look, I know this is a little fucked, Perfetto. but these boots are gonna be very useful. Hey, sick moves! You're making good use of those mag boots. Qui sopra c'è qualcosa magari? Nope. E poi possiamo girarci dove vogliamo, perfetto. Comodo, molto comodo. Possiamo correre? Sì, possiamo correre. No, infami. Là c'è una... una cesta, un baule, eh. Grazie. Dov'è il cecchino? Là in fondo. Che cacchio. Ok, devo liberarmi di loro un attimo. Può ripararmi il... Ok, perfetto. L'ombrellone mi ripara dal cecchino. Aia. Non troppo però. Spara un secondo, bravo. Perfetto. Ah, speravo di ripararmi dietro il palo. Perfetto. Perfetto. Vai, salviamo questo umano. Allora quel cecchino di merda. Oh, no, non è morto. Dove devo andare, tra l'altro? Di là, ok, va bene. Va bene. Dovrò usare gli stivali magnetici, immagino, no? Però non vedo Perfetto. Ok. crepa per favore, grazie. Posso usare magari lui? Ah, lui si è teletrasportato fuori, tra l'altro, giustamente. Stiamo parlando del dottor Giblets. Non sarà lui il dottor Giblets, ma è comunque un suo scagnozzo. E quindi si teletrasporta. È dietro di me, vero? Sì. No, dov'è? Basta teletrasportarsi, per favore. Niente, è impossibile colpirlo. Dovrò usare la bolla del tempo, immagino. E eh, appunto. Appunto. Ok, bolla del tempo, fondamentale contro queste. Andiamo. Però direi che a questo punto, dato che lui mi fa andare da quella parte, direi che arrivati quasi a 40 minuti di video, il video può finire qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!